Com sempre diem, els nostres programes són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i, com veureu, esta setmana també hem portat a unes convidades molt especials. Hola, bon dia, soc Mari Giner, eh, soc eh, actriu, músic i membre del grup Carreixet. Jo sóc Vanessa Giner, eh, sóc la germana de, <laughs> de Mari Carme Giner i també sóc del grup Carreixet. Eh, bé, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa i estar així amb nosaltres. Tu. I bé, començarem un programa especial, no?, perquè avui tenim dos convidades a falta d'una i més o menys sí que pues, anirem, eh, sobretot, eh, repassant la trajectòria de Carraixet. La trajectòria de Carraixet comença, si no m'equivoque jo, seria l'any 1971, encara que n'hi ha com una espècie d'antecedent que seria la rondalla que el vostre pare, Leonard Giner, diguem, pues, duia a terme en tavernes blanques, si no m'equivoque. Sí, tot va començar ahir en una rondalla una rondalla que forma i dirigiu el nostre pare, Leonard Giner, eh, de joves agosarats, joves mm, amb moltes ganes de canviar la societat, rebels, i, i, i, i d'ahir, d'ahir, és que un membre de, del, del, de la rondalla, que es deia Rafa Arnal, que li va dir un dia a mon pare, Leonard, i en lloc de fer clavelitos i tot això, per què no cantem en valencià? I el nostre pare digué, clar que sí, el, el que toca. Mhm. I, I no, vull dir, és curiós, no? Perquè podríem dir que al millor els antecedents de Carreixa són cantar clavelitos o lo que era... No? Lo que sí, tenim una tradició mhm. molt de rondalla. Els nostres instruments en un principi eren pues, bandúria, guitarra, després ja hi hagué una transformació del grup més endavant, que ja integrarem els instruments de vent, i varen, fer, varen versionar eh, el Paquito Chocolater, però ja parlarem més endavant. Però sí, sí el nostre, la nostra tradició musical ve d'una rondalla. I diguem que aquest moment de, podríem dir, fins i tot de presa de, de consciència, no? de, de, de la mà de Rafa Arnal, no? que després ha destacat Exacte. també com a mhm. activista polític sí, i com a, escriptor. com a escriptor també i com a, com a llibreter. Uh mhm. -huh diguem que d'aquesta presa de consciència és quan se crea el carreixet original que es dia carreixet 72. Exacte, Carreixer 72. Eh, i, bueno, si mm, vols te contar una anècdota, perquè, clar, començarem a pensar, doncs n'hi haurà que mm, eh, posar-li un nom al grup, i pensarem, pensarem, i de sobte doncs pues ja està, Carraixet. Carraixet, el nom del barranc, que passa per Alboraya, Tavernes, per on estaven més membres de la rondalla, i, i en aquella època tan convulsa, tan, tan difícil, perquè estava la, el règim franquista, no se podia cantar en valencià, Aleshores, I els noms se traduïen tots. Tenien que traduir-se tot. Tot tenia que passar-se per, passar per registre civil. Aleshores, pensaren, mon pare, bueno, i, i, i, i Rafa Arnal, pensaren un nom que no pogueren traducir... ...y es cuando anaren a registro civil, ...estaba ahí el del tricornio, <laughs> guardia Civil, y van bueno, eh, a registrar el nombre y tal, eh, ¿qué nombre le van a ustedes poner? Y pues, Carraixet. ¿Cómo, cómo? Carraixet, el, nombre el del barranco y tal. A ver, en castellano. <laughs> en castellano, pues no, no, no, nosotros no hemos encontrado ninguna traducción, no, no es un nombre propio... no... Bueno, yo lo amé... Pues le pondremos carris, eh, carrasquito. <laughs> clar, Carrasquito, mon pare i Rafa s'agarren del cap. No, això, això impossible, un nom propi no se pot traduir, i, i, i al final el, el convenceren, entrar en raons l'home, i se queda carreixet. Mm mm? Però va, va estar tot pensat així, eh? Perquè no se poguera traduir. Però diguem, esquivar aquesta censura Exacte, que sí, efectivament sí, sí, sí. hi havia... Mhm. No la censura. Tampoc. La censura, sí. I diem, el nom original va ser Carrer 72 perquè la primera actuació fon en l'any 72, sí, si no m'equivoque sí, sí. fon en Castelló, no? En Castelló. 27 de febrer del 72. Sí, eh, ahí va ser la nostra primera actuació, jo era molt xiconina, molt xiconina, però me'n recorde com en un somni, però jo estava superil·lusionada. I jo no havia nascut <laughs> encara. Jo ho vivia, eh, era molt xiconina, però ho vivia molt intensament, aquella època. Eh, Després, després de formar el grup, eh, mm, se va crear el moviment, hi havia cantants en valencià, poc, eren molt poquets, però d'ahí eh, se va crear un moviment que es deia eh, La Cançó, el moviment de la cançó al País Valencià. Entre ells estava Manolo Miralles, els Sols de Sueca, eh, estava l'Enric Ortega, que seria la gent eh, del, del futur al tall. eh? I i, i ahí estava com a eix principal estava el Rafa Sena, que era eh, en, un, en el seu local, ella era fotògrafo, i en, el seu, en sa casa, un local que tenia ahí que feia fotos, en el seu estudi, pues, ahí tenien clandestinament eh, on ens reuníem, on ell ens organitzava totes les reunions. Bueno, l'home feia les funcions de mànager, però tot clandestinament. I, I com dieu, és el moviment de la cançó, no? que és el, el moviment de la nova cançó, que està, diguem, caracteritzat per ser el que seria cançó protesta sí. contra el règim, uh mhm. -huh. però també una cosa que destaca el millor del vostre repertori és que no era en un principi excessivament subversiu, eren més de recuperar cançons populars, sí, sí, sí. encara que sí que està el cas de les parrandes, que òbviament sí. tenien la lletra. Sí, això has, ha tingut un procés, no? Primer començarem, jo mm, no sé si era meva germana, era molt xiconina, igual no, ella no existís encara. Jo depèn quin any, a partir del 75 ja existia. <laughs> Eh, eh, en els primers temps anàvem, me'n recordo jo que anàvem amb mon pare, i anàvem en una gravagoreta, a les jaies, als jaios dels pobles, a veure què es podíem traure. Sí, mon pare I... va fer un, mm. una, un, una recopilació de, de música popular de, de, de les més iaies de, del poble. Sí, I, i això ho tenim, mm, ho tenim registrat. I més endavant, sí que a meitat dels anys 70, a partir dels anys 75 als 80, ahí sí que va haver una època també molt de, de molta violència política, molt, molt convulsa també, i ahí també nosaltres ens definirem molt, no? Vam fer cançó protesta reivindicativa, sempre pues, eh, per defensar la llengua, la cultura... I en, un, i en un caràcter festiu, que és un sí, poc que té sempre sempre ha, ha, ha caracteritzat a, a Carreixet. I és també una de les coses que fins i tot podríem dir que generació rere generació ha trobat a faltar en el que era la música compromesa, no? que sempre han dit, uh -huh. és que el tema festiu sempre faltava un poc. Sí, però és que els valencians també tenim coses roïnes, però també tenim coses molt bones, i és que som molt, molt alegres i molt festers. Nosaltres ho sentim així, a cada un, uh ho sent d'una manera. Nosaltres fem festa, ens agrada fer la festa, que també tenim una part també eh, més de recital, eh? però però, sí, clar. Mm, -hmm, però ens agrada. I com diem, estem en l'any 71, que és quan se crea el grup 73, no? que és quan mm -hmm. hi ha mhm. el primer paró de, de Carraixet, i més o menys com, com sí. veus tu les sensacions d'aquesta època? En o... el 1973 ja tinguérem un, una parada ja forçosa, perquè, perquè allà era impossible cantar era impossible fer actuacions. El règim franquista eh, mos les prohibia, mos prohibia les lletres, mos les tachava, ficava gamberros. <laughs> és que era impossible ja cantar. Aleshores, momentàniament, el grup Carreixet es va desfer, eh? però momentàniament, eh? Mm, alguns eh, varen fer un, un grup de teatre, altres, altres varen, varen dedicar un poc a l'activisme polític, com Arnal, eh? i mm, Pepín, mon pare, i jo, jo era xiconina, entràvem a formar part de, de pavesos. Uh -huh. que també és una altra, una altra <laughs> formació que precisament destacava pel seu repertori festiu. I destacava també, que dava molt l'atenció en aquella època, perquè era un grup que, que isqueren d'una falla. Una falla que estava tota la comissió, <laughs> tota la, tota la junta i el president, que era Moleón. I, I era curiós. Tots <laughs> cantant en valencià, bueno, ja, conegueu a, ja coneixeu a, a Moleón, també, en plan molt festiu. I, I bé, com diem, eh, estiu del 73, diguem que la situació de censura és, és tal que és impossible ja cantar en València pràcticament. Exacte. I, I, uh -huh. i com comentàvem abans, realment el vostre repertori era bàsicament folklore valencià. Sí, sí, sí. I nos, nosaltres passem ja a pavesos. I ahir, pues, ja saps, eh, Orxatera Valenciana vingué més tard, però sí, era molt aixina... Eh, les dones ho passaven molt bé, les actuacions... Bueno, és que just el, el, Montleón tenia una gràcia, però fan, era fantàstic l'escenari. La gent se pisava de la risa en ell. Nosaltres, nosaltres eh, cantàvem, formàrem part de Pavesos i mm, a mi me feren cantar una cançoneta de solista. Eh, en determinat moment, i si hay, jo estava cantant el rato en però en determinat moment eh, cantava jo una com a solista. I eh, en un moment eh, també determinat eh, que varem, mm, varem, varem concursar, van fer un concurs o alguna així, que no me'n recorde molt bé, i en, en la premsa varen dir, ah, la xiqueta, què veu a fer, la xiqueta? Bueno, i hasta ahí, no sé, te conte la versió oficial o te conte la versió real de lo que passa. O, o pot ser les dos per a comparar sobre... Bueno, la versió oficial és que Mm, els, eh, d'ahir van sorgir també els minipavessos, mhm. eh? perquè a la mitja part de pavessos jo cantava la cançoneta, però també traiem els meus germanets i cantàvem unes quantes cançonetes, i ja te dic, què? els minipavessos. I la versió oficial és que, que els minipavessos agarraren força i ja se van, se van transformar en els mini d'Alboraya. Uh mhm. -huh. Però, si vols que te conté, <laughs> l'altra és que en aquest concurs, en aquest festival, mm, la xiqueta feia molta gràcia allà, va, vaig eixir en, en, en, en la premsa en, i, i, a, i a Moleo no li, no li va fer molta gràcia. Aleshores, al dia següent, van fer una reunió <laughs> i me tiraren. I això és la veritat, me tiraren, mon pare, clar, on va el poal va la corda. Uh mhm. -huh. Mon pare, correguent, també, pues, si tireu a la meva filla, Eh, L'excusa és que era xicoteta, però bueno, no era això. Tots ho sabíem, perquè tots coneixíem a, a, a Montleón. I, I, clar, se n'anàrem els dos. I ahir va ser també un, un, un moment molt bonico, perquè vaig estar tota la nit plorant. Tota la nit, tota la nit. I li vaig dir, papà, va ser la promesa, la gran promesa, papà, eh, tenim que fer un grup, me promès que farem un grup, un grup nostre? <laughs> I va dir, clar que sí, carinyo, anem a fer-lo i a partir d'ahir ja sorgí els mini del Boralla perquè eren del Mm -hmm. I érem els meus germanets i, i, i això, i, i vam fer, se treballarem un repertori molt bonico i guanyarem, va ser una època molt, molt bonica perquè i, i van fer actuacions molt, molt destacades, com per exemple van guanyar el primer, el primer festival de, de, de la nova cançó al País Valencià que desbancarem a tots, al sifoner, a tots, a tots, <laughs> guanyarem a tots. Va ser molt, molt intens aquesta època, molt bonica. Mm -hmm. I, i de l'època de Pavesos, és, si no m'equivoque, no? serà del 73, que és la dissolució, fins al 75, que és quan torna a carreixer més o menys? O... Sí, mira, en el 75... A, a veure, mira, ah, això és que no se m'olvide, perquè en el Festival de la Nova Cançó ahir de xurat estava Toni Mestre uh -huh. i és un home que mai el podrem oblidar, un gran activista, locutor de ràdio, va fer mil, mil, mil coses per, per, per la llengua i mm, varem, varem vam tindre una gran amistat en ell. Ell ens ha ajudat molt en el programa de dalt a baix i bé, re, re, ressaltar això, no? Uh mhm. -huh. I a partir de l'any 1975, eh, Leonard ja torna a reestructurar el grup. Eh? eh pensarem que el nom de Mini, de Mini del Boia, de Mini del era pues, com molt infantil. Aleshores ja diguerem de retornar al nom inicial i ja diguerem, pues, si direm, Carraisset. I així anava a ser. I ja, quan torna a Carreixet, sí. que també és veritat, ells ja com començareu a gravar els primers discos, no? Exacte, perquè en la 78. de l'època anterior no hi havia tampoc discos. Uh mhm. -huh. I eh, el primer d'aquests discos és el del 78, Veure, Cantar i Ballar. Exacte. Que el repertori és este que jo dia, una recuperació de tot el folklore valencià. Sí, este sí, el sí, cas sí. de Paquito el Xocolatero, que és del següent CD, no? però, sí. però també és veritat que el popularitzareu vosaltres molt i eh, com a nota pot ser un poc dissonant d'este disc estan les parrandes, que és música tradicional valenciana en lletra... Ah, ja començava Rafarnal la ja, mhm. <laughs> a conscienciar-nos, sí, sí, sí, això va ser refarnar feia de quan en quan lletres i ja te dic, eh, actuarem moltíssim, però moltíssim en aquesta època, moltíssim. I, I tu ho has dit, Paquito Chocolater, eh, varen fer una, la, la primera vega que se va tocar Paquito el Chocolater en grup, va ser la nostra versió, sí. perquè... Gravada, gravada. Sí, eh, era, sempre... Eh, tradicionalment, Paquito Xocoler, Xocolater sempre la tocaven per les bandes. I a ma mare va tindre la idea de dir, caramba, esta cançó que pesa més bonica, que sempre estic sentint, per què no la toqueu eh, en guitarres, bandurries, instruments, perquè ja tocava els instruments de vent. I, i mira per a on va tindre tant d'èxit que, que ja versionaren ja orquestes, hasta la cervesa ja, eh, tot el món <laughs> coneix Paquito Chocolater. I de, probablement seria també la primera volta que pot ser així de lo que seria eh, la zona dels monos i cristians. Clar, no? clar, clar, clar. Sí, nosaltres van ser el clar, primer va grup ser la, que la clar, Va ser una època que Carraixet eh, eh, diguem, estava el número 1 de rànquing no, de, de grups i clar, i, i al tocar-la se va fer molt més coneguda, clar. Mm -hmm. I en aquesta època la formació del grup éreu els cinc germans, no? Uh mhm. -huh. El vostre pare i Rafa Farnal, hi havia algú més? O... Sí, estava Pere i estava Jesús. Uh -huh. uh -huh. Però, bueno, el grup Carreixat ha sigut en això molt versàtil. Sempre hem anat, pues, a, claro, a, al llarg de 45 anys, eh, sempre van, se'n van, tornen, eh, i, i altres músics, entre altres músics, i és així, és així, la vida és així, canvi <laughs> i moviment. I estem parlant d'una etapa que, com diem, eh, esteu en la cresta de l'ola. En, en certa manera és el moviment on la, la nova cançó està pegant, eh, està, sí, té un sí, gran sí. de masses. I mm -hmm. també mm-hmm. són les èpoques dels primers, clar, una volta ja mort Franco, estem parlant del 78, 79, totes aquestes dates. Allà havia nascut Vanessa el 75. Allà Era xiconina, però sí. Jo anava darrere en la furgoneta de ma mare, mm -hmm. on anaven elles, jo darrere, darrere en, eh, de bebè, sí, ja com bebè. feriatge. Bueno, i, i també tinc que <laughs> dir que en, en ixa, en el, en, a veure, en, en eixa època varen tindre un atemptat, eh? mos ficaren huit explosius baix de la furgona i estava Vanessa Xiconina al braç de ma mare. Això mm. va ser una... molt fort, sí. Clar, estem parlant de l'època, és, és, és el que estem dient, no? És l'època en què la nova cançó està eh, uh mhm. -huh. en, en el seu apogeu. No, sí, sí, sí. I també són les grans, l'època dels grans concerts, dels grans recitals de música en valencià. Exacte, de la nova cançó, de la nova cançó. que està ja... Pa, eh, li va, està, els d'abans que t'he dit, més va Nyus, Paco Muñoz... Jo, bueno, Lluís Miquel ja portava també trajectòria abans i moltíssima gent que, que alguna està encara i alguna ha desaparegut. Uh mhm. -huh. I, com heu dit, està el Ixecas, no? que és l'anècdota esta, anem a dir l'anècdota per no dir-li cap altra cosa, que és un de tants actes de violència... Oh, sí, sí, va ser una època bueno, molt, patirem, molt... Patirem molt. Molt, patirem molt. Eh, des de escola, poble, sí, sí, banda... Sí, sí bolos, hem patit l'assetjament per part de, sí, de moltíssima gent. Sí, de tot, de tot, <laughs> quan estem actuant. Me'n recordo una actuació que estàvem en Almàssera, i vingué tot, tota Força Nova, que en aquella època estava Força Nova, vingué a veure-nos actuar i estava a la plaça de gom a gom. I me'n recorde que estava tocant la muixaranga i, i se me tremolaven les, les cames, uh mhm. -huh. perquè estava les que mos aplaudien i estaven els que mos pitaven. I estaven sí. allí i, i, i, no, i quan me xire me veig <laughs> al mon pare en la guitarra amunt en quatre o cinc persones dalt de l'escenari, pues, agredim-nos. I a ma mare, mm, rodejant-la sí. i espentant-la entre no sé quantes dones. Sí, mos entre pistoles. Fatal, mm, fatal. Mm, ho hem passat molt mal, i és la sí, veritat. Sí, sí. Però mm, eren uns altres, un, un altre temps. I deves estar el cas de... Això fos un resultat, si no m'equivoque, no? En la plaça de Bous de València? No o les Torres del Quart? Això va ser les Torres de, de, de Serrans. És que quan vas vindre al programa Calabarraca, ho cantarem, mm -hmm. eh, eh, l'home estava equivocat, no era la plaça de Baus. Era Això seria un, alt, un altre, una altra, una altra història, però la de les bombes no va ser Isa. Va ser que, i crec que se varen lliurar, sí, perquè, pel, sí. perquè un home major, molt major, va veure com algú ficava que n'hi havia uns artefactes, n'hi havia uns algú, al baix. Algú estava, algú estava, sí. algú manipulant, estava tocant. Manipulant. Que I cridaren sí. a la poli i a la policia, la nacional suposa, i vingueren i sí, en efecte van, van veure que n'hi havia explosius, que eren nou, nou explosius que conformaven una bomba. Uh mhm. -huh. I per ahir se lliurarem, no? imagine que al arrancar la furgoneta... Pues... Mm, sí, sí, sí, sí. I crec que, no? Bueno, jo això no ho <laughs> recordo, que era un bebè, però per tot el que han contat, eh, hi ha algun moment que tot el món diu que per favor, que desallotjaren el... Sí, però el, ningú el, desallotja. Ningú, ningú feia. Ningú, ningú. Es començaren a cantar Estem en Carra i Set, la gent jove d'aquella època estaria <laughs> també molt... Podien haver-nos... Sí, sí, eh, podia haver sigut tots, molt, molt, però molt bé, la gent estiga allà nosaltres, eh? Uh -huh. I estem parlant d'una ple que això seria més o menys quin any, o un 25 d'abril? Jo crec que era el 75 o 76, el 25 d'abril. Jo tenia un any. De... Sí, per ahí era. Sí, sí, sí, sí, sí, sí per ahí era. Uh mhm. -huh. Sí. Apassionant història de la transició valenciana que dona per a, dona mm. per a mm. molt, no? Sí. sí, han pintat esbàstiques en les furgonetes de, de l'equip de so, et, eh, han fet boicots i ja te parle de, de, de no fa tant, eh, realment, anar sí. a, a reguar a la platja, i, sí. i, i, i n'hi ha gent que ens fa boicot perquè cantem en valencià, en cristiano, fora, en cristiano, en cristiano que encara, no encara, doncs. anem per allà actor encara mos ho diuen, eh? Mm -hmm. Cregues que ha canviat tant. Ja no, però si hi ha violència política com abans, però, però encara, sí. encara, encara n'hi ha. I mm, sí que hi ha una època, esta època que estem parlant en concret, que els nostres pares pues, ja s'assustaren molt i mm, digueren que, que ja, que ja està bé, que no anàvem així ja més a cantar, <laughs> perquè, perquè s'estava matxant realment la vida. Però nosaltres, que no, que no, <laughs> també m'ho posarem a plorar allí tots, que volien continuar i mira, ja <laughs> hi estem. I diguem que, més o menys, no, el moviment de la nova cançó continua eh, de la mate... paral·lelament a la política. No? La política, al final, acaba en un estatut d'autonomia en l'any 82, uh -huh i bé, diguem que a partir d'ahir també corre no, que pot ser el poder polític comença a distanciar-se, aquells que eren l'oposició sí. comença a distanciar-se de lo que era la música? Sí, sí, sí, sí. Uh, passem d'estar recolzant a esta gent i quan pujaren al poder ja no volien saber res de nosaltres. Eh, mos quedarem així molt... Mm, eh, era, era anar a actuar eh, i dir, a veure, quines cançons aneu a cantar? I què? Mos feien censura també, mm. també. I és sí, és tan ull, però bueno, hasta hi hem arribat. <gasps> Uh -huh. I estem parlant de eh, Partit Socialista, vaja. Sí, uh -huh. estem parlant d'ell, sí. Uh -huh. I bé, eh, l'any 83 tragueu el vostre quart disc, si no m'equivoque, que és Estimem per Estimar, i jo d'ací destacaria dos cançons, no? Una és la que dediqueu a Sánchez Guarner en forma d'Alba. Ah, sí, sí, sí perquè, en certa manera, no, jo crec que este disc també eh, representa un poc tot el que fa una transició valenciana, no? també per, per el tipus de lletres, lo de a Sánchez Guarner vaja, va, va morir eh, l'any 81, uh -huh. i vosaltres diguem que l'homenatgeu en, en, en esta cançó. Sí, tenim una anècdota molt bonica també. No sé quin poble, eren xicotets, i, i Sánchez Guarner eh, i estava, teníem mai com un acte amb ell, i en això que, que no tenia l'home i la dona pues, no tenien per tornar a València i anàvem en un 1.500 nosaltres, tot, tots allí, <laughs> xiconís, nosaltres, mon pare, ma mare, que ja estava ple, eh? El, pues aleshores en Xibona ai, tindríeu un lloquet pa, pa mi, pa la dona? I dic, pues, pues sí, sí, no te preocupes, on caben cinc... Ara, ara seria impensable, no? El, el, <laughs> I me'n recorde que estava <laughs> tot rodejat per damunt d'ell, tots els nanos, i molt carinyós, sí, el coneguerem un carinyo, una bona persona. Perquè, perquè clar, els desplaçaments del grup també suposo jo que serien una festa, no? <laughs> Perquè... Sí, sí, sí, s'ho han passat molt bé, eh? Això, així com, com és de veres que, que hem, hem, patit, hem patit violència, també s'ho hem, hem passat, passat molt bé. Bo, jo recordo, de cine, de cine. recorde una anècdota de tenir una furgoneta, una SEAT des, des de tota la vida, que, que al tornar d'un bolo, no sé, ni de ni que, ni, bueno, res, eh, no, si paràvem la furgoneta ja no tornaria a arrencar. Val? Ja ens havia passat a l'anar que arribarem. Aleshores, al tornar, tingueren que tornar sense parar en cap de semàforo. O sea, cada vegada... Tot, jo, jo ho tinc ahí com un trauma, lo millor infantil. No me'n recordo. Cada, jo sí que me'n recordo. Sí, cada vegada que s'arrimàvem a un semàforo, estàvem esperant que se ficaran, però anàvem més per allà perquè no podien parar. <laughs> Ara, ara! Així anar fins a arribar a tavernes. I rebentons de, de roda, també i mon sí. pare agarrar el volant, que quasi tinguérem un accident d'una nit, que tornàvem d'una actuació... Bueno, els que ens han passat sí, en 45 coses. anys, <laughs> moltíssimes coses. I tornem a l'Estimem per Estimar. Jo també voldria destacar la cançó de Carraixet Eurovision, ah, que mira. Vull dir, és que <laughs> n'hi ha molta... La música de mon pare. No, no, però és que n'hi ha molta tralla ahir. Vull dir, està, no? està dedicada a Maria Consuelo Reina, que en certa sí, manera sí, sí, molts sí. artistes li han... Però també l'Amparito suposo que és Amparo Cabanes, sí, que era sí, sí, la, claro, claro. entre cometes, consellera de cultura claro, de l'època claro, de l'OCDE. Claro. És que Carreget en aquesta època estava molt, molt, molt mal mirat i, i bueno... Donaven por. I, donaven, donaven por. por i nosaltres ens defensàvem <laughs> i fem estes lletretes, que és el que fa eh, la cançó popular, el qui la fa la paga tu fas algo, pam, cançoneta. <laughs> Nosaltres també. I, i diguem que no, també hi ha un esment a, a lo que seria Aitana, no? Al, al, a lo que seria la, la desconnexió de televisió espanyola en, en el País Valencià. Eh, podem entendre que l'accés dels músics en València d'aquest moviment de la cançó a, a la televisió en aquesta època era nul. Eh, nul. Nosaltres actuàvem amb pincellaetes, eh, al tall també, pf, poca cosa. Recordes lo de Tola, el programa de Si jo fuera presidente? Va, uh -huh. Vau escriure a Tola? Sí, tampoc. Eh, no, no, la va, i va dir, que... va dir, va contestar dient que, que en València no. Sí, però això, va ser, no això era un programa de Madrid però sí, de Tola, sí, sí, no? Clar, clar, eh. sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, nosaltres sempre hem fet per ser visibles i tal, com tots els grups que, que estem així a València, lluitem per això, però està difícil abans i ara. I el cas este de Tola podríeu explicar-ho potser per, a, per als que no el coneguem del tot en lo, això que va passar en Televisió Espanyola de Madrid i tot això? Tu recordes? No, no recordo. Jo ho recordo molt vagament. Sí, era no un programa recordes. que era Si jo fuera presidente, no? Sí, anava I anava, i anava mm. moltíssima gent a cantar. Sí, i Mamen també, també però estava de col·laboradora. Però que les sí, sí, sí, i era en sí, castellà. Sí, sí, I sí. recorde que, que se va escriure, va, se va, era un programa de la 1 i era, com abans n'hi havia dos canals, era un programa evidentment molt vist eh, mm -hmm. per, tot el, per tot l'estat espanyol i nosaltres consideràvem que, que que com a estat espanyol, que n'hi ha n'hi ha tantes llengües, la basca, mm -hmm. catalana, eh, deuríem també d'estar. I la contestació de Tola, que anava d'un po, un po de, de progressista progrés. Mm. i d'esquerres de, i tal, va ser que, que, que no, que, no, que en, en valencià... Bueno, però això també us ha passat en Canal 9, eh? no fa, no bueno, fa tant, abans això, de... Però eh, per en, en un acte solidari d'oferir-nos nosaltres com, com molts oferiren i agafaren. I doncs mira, que Reixer també ens oferim per a l'acte solidari, que no me recorde quin era, però un de tants que fem, no? I mos, escrigueren dient que, que no, que no éramos un grup adequat per al programa. Para el ¿no? Exacte. Molt que no érem adequats, eren els únics que, que cantaven en valencià. En la televisió pública Exacte, i suposa que, sí. se suposa que tenia que ser en valencià. Sí, sí, sí. Eh, si voleu també podem parlar un poc no, de Radio Televisió Valenciana, no, Clar. que se crea a principis dels 90 i vosaltres participeu mhm. eh, uh -huh. fent doblatge no, en el sí. de d'Alboralla. Sí, mm, Just Miquel és una persona que volem moltíssim, ha fet molt per la cultura i mira per a on eh, digueren anem a fer un estudi, un estudi a València de música i de doblatge. Així no n'hi havia però, res. Però Perdona, abans que Canal 9, eh, ballet es feia la publicitat uh mhm. -huh. eh, per a Televisió Espanyola. Per exemple, Aitana. les muñeques de, famo uh mhm. -huh. de Famosa som nosaltres, la segona versió, uh mhm. -huh. eh, per a Famosa, per a Gesmar, sí, per sí. Cadona, totes, totes aquestes publicitats que s'han fet. Uh -huh. en, bueno, no sé si s'hi pot dir publicitat per la ràdio, però ja ho hem dit. Eh, això ho feia Tabalet. Eh, uh -huh. Era, venien publicistes de tota Espanya i i sí. Enric Murillo era un dels que composava la uh -huh. música, amb uh -huh. el publicista que portava la lletra, i nosaltres molt més, molt més anterior a, a, a Canal 9. Sí, sí, bueno, lo, lo que comentava, mon pare eh, va ser eh, el que li ajudà a Lluís Miquel a trobar eh, l'alqueria per a fer el, el futur estudi. I quan varen trobar el lloc, ja el varen fer, i, i, i bé, començaré pues, pues, mm, per, per spots publicitaris, com, com diu Vanessa, eh, després ja es començaran a vindre coses per a Itana, eh, i ja eh, es va fer la televisió valenciana i ja es començarem a doblar. Què passa? La meva primera sèrie que vaig fer <laughs> es, es dia L'aldea de l'Auró. Eh? I, i, I va ser molt curiós, perquè va ser tot un fenomen. A, a, eh, a, a, al País Valencià no, no, no existia el doblatge. Aleshores, què, què varen fer allà en Tabalet? Doncs pues varen agafar un grup de, de gent eh, que venia de la ràdio, de locutors, varen agafar un grup de músics, de cantants, i, i un grup d'actors act i actrius. I, i, I te dic fenomen perquè sí, va quallar hi hagué un grup de gent prou nombrós, no, no molt, però, però bé, per això, i començàrem allí a... Eh, anàvem, anàvem, practicàvem, vinga, va, anem a... Mos ha vingut esta, esta primera sèrie, anem a veure què és. <laughs> Me recordo que teníem un micro, mos ficàvem, i ara tu, ara tu, mos anàvem tocant, <laughs> ara comença tu. I poquet a poquet anàvem a, a, a deprenent a doblar. Mos posàvem també, al temps, uns correctors, que nosaltres diem corruptors, <laughs> que ens pegàvem molt la palissa, eh, de l'idioma, i, i, i gràcies a ells ens ensenyaren també a parlar bé el valencià. Eh? Ens ensenyaren a fer les, les, les, les, les baixes, les, les, les elles, ben, ben, la S sonora, tot ben fet. I si no, i se tec no valia. Uh <laughs> -huh. Aleshores, mm, molt bé, eh? d'ahir va sorgir un grup de gent que és una llàstima, perquè al final ja havíem de a, a, a doblar bé el valencià, eh, a, a, doblar, a doblar bé una mhm. pel·lícula. I mira què ha passat. <laughs> No, però vull dir, està, està molt bé aquestes anècdotes perquè estem parlant del naixement de la indústria sí. del doblatge en el nostre sí, sí, país, sí, sí, no? Sí. De fet, fa, un, fa unes quantes setmanes van portar així a Toni Mollà ah. i van parlar d'aquell primer doblatge que feu en Barcelona per, per encàrrec del senyor Fabregat i, clar, això se va haver de doblar en Barcelona perquè així no n'hi havia indústria. Clar. Clar, clar. I és el gran mèrit de, que li donem també a, a, a Lluís Miquel, que va crear una cosa que no existia. No n'hi no havia precedents així. I aleshores, eh, te comente, eh, quan ja havíem après a doblar bé, que estàvem inclús ja fent, fent doblatge, ja no sols per a Canal 9, sinó per a totes les televisions de l'Estat. Antena 3, Telecinco, la primera, la segon... I encara inclús, ara, encara estan passant mm, pel·lícules que han doblat així. Mm? I va tanquen. Quan ja sabíem doblar. <laughs> I, va, bueno, és que diem, I quan ja sabíem doblar, eh, tanquen. Eh, estem parlant de més de 20 anys de fer doblatge i mm -hmm. han eixit d'ahir eh, sèries molt conegudes per tots, Bé, no? Clar. Podríem parlar de Bola de Drac, per exemple, no? Sí, On tu fes el, <laughs> Goku. en els primers capítols el paper protagonista. Sí, sí, sí, me van fer un càsting, me recorde, que hi havia més gent i bé, no sé, me van elegir i, i tinc una xicoteta anècdota també perquè eh, va, vaig estar, no sé si dos o tres anys doblant a Goku, mm, molt de temps doblant-lo. Clar, al final E, era un xiquet xiconín, comenci per un xiquet xiconino, però al final se va fer un tiarrón, uns braços, uns músculs, que ja era més gran que jo, i la meva veueta, jo ja li di al director, eh, Martí, eh, que mira que jo ja, la meva veu és massa... No sé, jo veig molt, molt home nota a este xic ja pa, pa, pa ficar-li la meva veueta. No, no, pues en la catalana encara estan doblant-lo. Tu tranquil·la. I, i m'obligaven a, a doblar quan jo no, ja no ho veia jo molt clar i vaig doblar-lo hasta, que, hasta l'adolescència. I més ja digui jo, no, hasta ahí, perquè no, no vull que quede mal el personatge. Seria més o menys esta vegeta, no? Vull dir, sí, sí, el Cormenut sí, sí, i tot sí, això. Sí, mhm. sí. sí, sí. I a banda de, de bola de drac també tenim no, altres papers, a lo millor Home, no tan clar. coneguts, però tenim moltes... Sí, molta feina, molta feina. Miri, en, eh, Expo, eh, Arale, també, la sèrie està les tres bessones, de, també. les tres bessones, que també un tenen les tres germanes. Això anava a dir jo, no? Ara vam les tres germanes a gravar la les calla fematera anàvem les quatre. Sí, sí, les quatre. Eh, sí. Eh, pipi calces llargues, uf, és que una quantitat. Eh. Les wings, algo més, ja és més, més, més actual, més modernet. Eh, mira, estàvem eh, només acaben de, de doblar-les ja al poquet tancaren. Uh -huh. I, I això va ser un treball també crec que a Miri, molt potent a la germana Miri crec que l'agafarem per al Parc Juràssic, ah, per, al, sí? per a la versió no, cinema, ja, ja, ja, en castellà. A mi també, sí, ah, bueno, dos. Això no ho recordava, però com estàveu en vaga de doblatge, sí. tinguereu sí, que dir bueno, que no. Jo, jo ho expliqué. És que en, eh, en Madrid pues, van fer una vaga molt important i aleshores, clar, eh, quan estan allí fent vaga, què fan? Pues venen així a veure eh, quin és l'esquirol que vol anar a, a doblar? I, i a nosaltres, doncs pues mira, uh, vingau a fer un càsting que és per a, per a Parque Juràssico, la primera. Uh mhm. -huh. I nosaltres anem a fer el càsting i, i bueno, mos quiden, oye, que, que, que vos han agarrat, que vos han agarrat. Però, clar, nosaltres ja ja mos assabentaren l'associació, dir, mm, mm, vos hauran agarrat, però això no es fa nada no, no, no era una faena que ens tocava. Uh -huh. eh? Aleshores diguem que no. <laughs> diguem que no. No era el nostre moment, i ja està. Uh -huh. I bé, com diem... I a més per recolzar els nostres yeah. companys, que és el més important. Tenim el doblatge en, en Canal 9, tenim el doblatge per a l'Estat, eh, no només ha sigut tu, Mari Carmen, no? Heu sigut totes les, sí, sí, totes, totes. totes les germanes, sí. heu fet alguns papers o altres... Sí. I, I a banda d'això, doncs, eh, Carraixet continua, com hem dit abans, Bé, són 45 Carraixet, anys. és que ara, estos últims anys, hem fet de tot ja no sols música, sinó hem fet, eh, hem fet un cor, <laughs> hem fet teatre, hem Ella fet... Ella ha fet una pel·li en l'Ales de la Iglesia, ah, sí? l'última d'Ales de la Iglesia, un paper. <laughs> Sí, m'ha donat un paperet, a Ales de la Iglesia. Això quina pel·li és? Esta última que vaig ir ara, que s'hi diu El Bar, uh -huh eh, faig una seneta molt xicoteta, que si estornudes eh, ja no me veus. Vull dir, és tan xiconina... <laughs> <laughs> però, bueno. però mm, va ser una experiència molt bonica, eh? Mm, m'ho has passat molt bé, vam estar un dia a Madrid rodant, una seneta xicoteta, però un dia sencer. I molt bé, molt divertit i m'encanta, m'encanta l'experiència. Vas conèixer a Blanca Suárez, al xic de la pel·lícula, que ara no me recorde com se diu, però és el prota, que totes van loquetes darrere d'ell, recordaré com se diu. Va estar divertit. Vale, I tornant als anys 90, això és una, una pregunta que tinc jo, que a mi no, no me sabeu ni contestar igual, és... Ja que parlàvem de Lluís Miquel, les cançons de l'Obalà les feia també Lluís Miquel o com estava? Mira, tema? les cançons de l'Obalà mos, mos venien ja fetes per la, segurament per una productora i, i mos venien ja la lletra i la música feta músic creador, que jo eh, l'arribi a conèixer, no me'n recordo ara com se diu, però fantàstic, és un gran compositor, un gran músic. Que pena que no me'n recordo el nom. Però aquestes cançons sí que se gravaven en tabalet, no? Eh, No, no, no se gravaven en tabalet. Se gravaven en un estudi que seia deia Audio Integral, que ara ja no existís. És que ara ja pràcticament no existís ningú eh? això és, la, això és la segona part de l'ara sí. que sabíem doblar en tancar el Canal 9. Això és la segona part. <laughs> I bé, molt bé, eh, tanquem el parèntesis de les cançons del, de l'Ala Babalà, que són el, la primera època, i tornem a 690, entre altres coses, una de les de les gravacions pot ser menys conegudes però més escoltades de cada reixet serà l'especial de Pasqua no? del, del Ai, Dia del Bante. Caramba, uf, Isa, me recordo jo que anàvem a Pasqua, perquè nosaltres som molt d'anar a, la, a, a Sant Espírit, a, a, a Portaceli, com tot el món va a, a Pasqua, a xugar i a, a menjar-se la mona, pues era tot el món, tot el món tenia que estar en el seu radiocasset, <laughs> escoltant. Allà on anaves estava el, el, el, el casset sonant. Va Clar. ser molt, molt d'èxit, va tindre molt d'èxit. Això es donava, en, no sé si es donava o era preu extra, no? però vaig aparegué junta al diari Levante, sí, que sí, era sí, el, sí. El, el més... Sí, va ser una proposta la... que ens va fer Lluís Miquel de part del, del diari Levante, mm i mira, va funcionar, sí, sí. Uh mhm. -huh. És probable que jo tingui aquest casset per casa pues per ahí pegar. Cuida-lo perquè és una cosa ja sí, sí. històrica. Eh? Ara ja és una rareza. Ja, ja, I, diguem, no, continuem en, en la trajectòria de Carreixet, no? En 2001 torna a Rafarnal, no? O... Ah, sí, bueno, ma germana Farnal, Vanessa primer. Pare. Ai, no, primer, primer en, bueno, el, en, en, 80... en quin any entraràs tu, Vanessa? Jo. Eh, mira, en el, en el 1983, bueno. ara m'acabem de recordar, s'incorpora Vanessa. La revolució, eh? Nos va a revolucionar. Bueno, ella se canta ahí, se fa els seus... No, el tema és que, clar, jo, con una altra generació, jo quería rock and roll i, i a poder ser heavy metal, saps? Mhm. I, clar, eh, el, meu, el nostre pare, els meus germanes, com a grup democràtic i, i anem a fer el eh, que les xiquetes vulguen, no? Claro, sí. eh, començarem a barrejar. N'hi havia, clar, també estava Míriam, que era també la quarta, jo sóc la quinta, Poliem lo modernete, anem a fer-ho, anem a no, realment anem a normalitzar, eh, anem a cantar valencià, però els estils que ens donen la gana. És un poc sempre el que eh, la música en valencià està relacionada amb una estètica, amb una forma de vestir, amb un, amb un tot, no? Que, I nosaltres volíem un poc fugir d'això, no? Anem a, anem a, anem a fer-ho normal, anem a cantar, si volem I, fer i, versions... I, i per a gaudir, fer, i per a gaudir també farem nosaltres. versions inclús de la mm. Sister, eh, de, de pel·lícules de, de, de, de negres d'estes, de, en plan sul, farem versions. Sí, sí, sí, i de grups de rock. Inclús anaren, arribarem a anar, eh, fer espectacles en, en trajes de lentejuela roja, sí, sí, super... Sí superdivertides. També anàvem en el temps, també, un poc, anàvem eh? un poc com... com mm. Sí, això també ens va, se mos va criticar molt per la part valenciana més pureta, purista, més purista. que a mi, sincerament, no ho suporte. No, no suporte aquestes <laughs> crítiques, és cert. També dona, dona compte que és una... No, no, igual no hem arribat ahir encara, però és una de les coses que nosaltres eh, som dones. Això també ha sigut un, un, un, un algo difícil. Ja no parlar en valencià, cantar en valencià per, per l'època, sinó també per, perquè som dones. Això se mos ha complicat més. Suposo que això encara... Això és en el, en el segle XXI. Ara encara estem encara en el segle passat. Eh, exacte, estem en el segle XX encara. Eh, bé, si voleu passem ja al segle XXI. Heu dit és el fill de Rafa Arnal qui entra en 2001. Sí. Uh -huh. I eh, més o menys el, el grup continua, encara que en 2005 hi ha una dissolució momentània no? causada per, sí, per la... Sí, la mort del nostre pare. Uh -huh. Bueno, tinc que dir de Rafa Arnal, de Rafeta, de Rafa, per, per a nosaltres Rafeta, el fill, però sí. ell és Rafael Arnal. Eh? És un xic fantàstic, és que el, el volem moltíssim, és, és un artista complet, igual canta, que interpreta, que balla, és ballarí, és, és tot, és un tot. S'ha fet uns treballs molt xulos. Molt xulos. En, a, a més, en eh, uns vídeos gravats en, a Egipte, amb, amb, amb equips i amb uh -huh. un rapero ahí molt conegut que també fa cançó reivindicativa àrab i, i mm, molt bé, molt bé. Té una trajectòria també molt, molt, molt potent, diversa. Molt potent. Sí. València també. I lo del nostre pare, pues sí, ahir va ser una, un, un paró forçós i, i que, claro. que estiguem vos dos anys així que no, que no, no volíem. Que És no que podíem. pare va morir en meitat d'una gravació d'un disc, sí. clar. Sí van parar el disc i gravar ja com podien, que la veu, ens eh, tenien que llevar la pista de mon pare per a no escoltar-lo, perquè no podíem escoltar-lo, no, no podíem cantar, cantar. Eh, perquè se mos feia... Un... La Va ser tot molt dur, tingueren, eh, tenien que acabar el disc perquè sí. havia d'acabar, el estudi ja no se podia esperar més... Sí, sí, sí, i va ser un paró perquè, clar, tot, molts anys, eh, jo, eh, en el meu cap tot és, mm -hmm. Mari pràcticament des de que va néixer, jo també, jo el tenia al costat sempre actuant, i, va, i vam tindre que parar. Sí. I clar, este paró ha significat per a molts eh, la mort del grup, però realment sí, estan equivocats. Sí, és de veres, eh? I ara, n'hi ha gent que, que ara se pensa que mon pare se va morir i, i en mon pare se va morir Carreixet. És així? També és veritat que era una de les ànimes sí, clar, de, de clar. la formació. Sí, clar Sí, però no s'han mort, al revés. Eh, T'hi tinc que dir, mal és, mala notícia per al que vulguera que mos passarà això. <laughs> Mala notícia, perquè resulta que la il·lusió, un, un somni, el somni de mon pare, era ixe, la, la, que, que carreixer continuarà. I mira per a on els nostres fills i filles continuen. I, i anem per la tercera generació. Tercera generació. <laughs> Què te pareix? De Carraixet, eh, perquè, clar, en 2005 n'hi ha este paró momentani, però realment teníeu un disc en marxa i més, més projectes, no? Sí. Eh, el projecte és el dels Pavordets. Sí, sí, sí. Que és, diguem, en certa manera seria uns altres mini carreixet, no? Sí, sí, sí. sí. Seria... A més, el primer disc eh, van fer la denteta de llet, estem preparant un segon, però va ser això, ens feia il·lusió eh, que cantaren les cançonetes que nosaltres cantaren quan eren xiconins. I, i, i ha, ha sigut la partida, no? El, el primer treball. El que cantàvem, no sé, ens feia il·lusió. Mhm. Uh <laughs> -huh. Y este disc, que si no me equivoco está grabado en els estudis de Paco Muñoz, no? O... No, no, no. No, no, no. Ese disc és la, la productora de Paco Muñoz. Val, val. Uh mm, -huh. Mm, mm. I, I este disc, com tu has dit, són les cançons més o menys d'aquell primer disc de l'any 78, El Veure, Cantar i Ballar, uh -huh. que són les cançons que vosaltres cantàveu de xiquetes. Sí. Ara ja no són germans i germanes, ara ja són cosins. I germanes també, sí. I alguna cosins, germana sí. que per ahir. <laughs> I, I això. Cosins germans. Uh mhm. -huh. I a banda també tenim el cas de Cuspira, no? que és el, el disc que graveu vosaltres i que se queda a mitges. Sí. I així el que passa és que, diguem, que la veu del vostre pare sí que s'ha inclòs. Sí, s'ha gestionat eh, com hem pogut, perquè ja no estava mon pare, aleshores teníem que fer alguna cosa. Eh, és un disc que hem volgut dedicar-li a ell expressament i, i hem fet això. Pues, eh, a, a, quan, eh, sí, que, sí que és de veres que n'hi ha una o dos cançons que sí que està el nostre pare però quan no, no l'arriba a acabar... No, I també pues, varem... tenia, eh, començava a afectar-li el tumor de, del cap i, i la, la, el, eh, la rapidesa no, dels, dels, dels dits. Uh -huh. Ja n'hi havia moments que... No, que Clar, li afectava ja li afectava al tocar l'instrument. Sí. I, I bé, quan no se pugui acabar així, pues, varen dir pues, de cançó a cançó el nostre pare tindrà que estar present ahir en les trosses que hi va gravar i així anar, així n'ha quedat. Sí, ens assessoraren eh, de forma, pensem que egoista. No, no vaig a dir noms, no vaig a dir noms, però sí que va haver ahir com, com unes forces com a que això no queda bé, però nosaltres, com s'autogestionem els discos i en els diners cada un fa el que li dona la gana, vam decidir que primer va Mm. el, sentiment. el nostre sentiment i a qui no li agrada que no ho escolte. Saps? Ah, ahir eh, sí que, no, mm. millor no dir noms, sí, eh, però sí, sí. vaja, sí que va ser difícil també per aquesta part, per la part de la producció, no de d'opinions que no tocaven, ni era el moment, ni... Sí, però... Ni mos donava un poc igual, sincerament. Això no, no mm -hmm. tenia que ser així. No. Mm -hmm. Mm -hmm. I en este disc també ocorre, no?, això que comentaves de, Vanessa, quan, quan tu ets al grup, no?, que diguem, com, també experimenteu conforme avança l'època i també s'inclou un rap en, en lletra de, de Toni Mestre. Sí. sí que és que, Rafael Arnal, sí, to, eh, Toni Mestre eh, mos agarra un dia i, i me digué Mari, me faria molta il·lusió que d'esta lletra fer un rap. I dic, ah, caramba. <laughs> El que passa és que, clar, no li anava molt al, a lo que és el disco, però així com diu Vanessa, mos donava igual. <laughs> Vull querem fer-li honor a Toni Mestre i ell volia un, rap, un rap, doncs pues ahí, ahí està el rap. El rap del país, que és el que ell volia, s'ho mereixia. Mos ajuda moltíssim. Toni Mestre, que és el pioner de la ràdio en València, abans. Sí, sí, sí, sí, és... sí. de l'alta baix. <laughs> O, o de l'audiovisual, per, sí, sí, per no dir sí, altra sí. cosa. El mestre, el mestre. El mestre. I molt bé, no? tornem a l'època actual, en què tenim Carreixet i tenim els Pavordets. Eh, de fet, el nom de Pavordets ve del malnom de la vostra mare, si no m'equivoque, no? El malnom sí. del poble tota la vida. Sí, sí, sí eh, tenim un reves, revesavi que segurament era molt mantero, molt mantero. I hi ha una figura eclesiàstica que es diu el Pavorde, <laughs> que era el que recaudava els diners al poble, crec que és això, no? I què passa? Que segurament eren molt manteros també, <laughs> o tenien ixa fama en aquella època. I mon iaio, mon, el meu revés iaio, se tirava baix d'un arbre i ahí estava hores i hores. Passava, passaven els seus companys, els llauraors, i dient, eh, pareixes un pavorde, pareixes un pavorde i ahí se queda Pavorde. <laughs> El nostre iaio Pavorde, la nostra iaia Pavordeta i els nostres fills filles Pavordets, Pavordetes. I diguem que vull recuperar-nos, estem al nom tradicional també. Sí, sí, per a... sí. sí. Mm -hmm. A ma mare no l'ha fet molta gràcia, eh? No, a ma mare, a ma mare no. <laughs> no li agrada res, perquè no sé què passava, que en aquella època és que tenia una, un mal nom, era com molt de poble, molt de... Ai, ai, és una cosa massa baixa, no? Però no, nosaltres hem recuperat això. És una tradició, també, i les tradicions bones, per què no? Uh Les males n'hi ha que acabar en elles, però les bones n'hi ha que mantindre-les. <laughs> I, i bé, no? pues tenim tot això, no? Eh, el primer disc fon la, gent, la, la, la denteta de llet. Mm -hmm. Saps per què no? Sí, no Perquè no. a tots els nanos estava caient la denteta. I mira, la denteta de llet. I com heu dit, esteu preparant un segon disc. Així també seran cançons tradicionals o ja innovareu més? O... No, no, no. Mira, anem a fer un, una altra cosa diferent. Este segon disc estem preparant un disc de contes. Mm -hmm. Perquè mos han eixit també molt molt actors i molt actrius, tenen molta gràcia, Moduren molt bé la veu i fan unes... Són xiquets, però encara poden fer encara de més xicorroninos... Eh, tenen, ten, tenen la vena arti, aixina d'actors i actrius, eh? I, i els agrada... I, i bueno, ja tenim, tot, ja tenim pràcticament tot el disc gravat. Falta l'última mm. espenteta, que me lia a mi, Rafa Arnal, me, me lia, perquè ja ho tenia a punt per traure-ho al mercat, i me va dir, Mari, i si dibuixes els contes? I jo, ah, dibuixar els contes, eixa que m'agrada molt dibuixar, que és una de les coses que més m'agrada dibuixar, tant mhm. com la música. I, li vas dir, no li vas poder dir que no. <laughs> I què passa? Que han passat els anys i encara estic en el... Encara estic acabant el tercer conte <laughs> no puc acabar-lo, perquè estic criant, no tinc temps. Però sí, estem, estem en ello. Mm -hmm. Molt bé, doncs esperarem el, el nou projecte, no? que Clar. surt que és interessant i suposo que també de favor d'ells eixirà, eixirà el carreixet gran sí, conforme abans. Sí, sí, eh... sí, mira, els, els nostres xiques xiquetes, el Carme, per exemple, toca el violí, la monena, l'altra la guitarra, està, estan aprenent. Eh, eh, l'altra pues, també estan en instruments, cantant, estan preparant-se per entrar i es fa il·lusió, eh? Això no és obligat, vull dir, sempre serà el que ells vulguin i per lo que me, me fan entendre ja es fa molta il·lusió entrar. Uh -huh. I així deixem, pot ser, no, el tema de, de, la, de la trajectòria musical de, de Carreixet i també podem parlar de la vessant social que, en definitiva, també ha anat eh, lligada, no?, a, lligada a tota la trajectòria del grup. Sí, eh, bé, nosaltres, com comentava abans, eh, sem, sem, hem tingut problemes mm, eh, cara al públic, a la gent, no sols per cantar en valencià, sinó per ser dones. Val? Eh, quan eres una joveneta tens uns problemes, quan eres majors tens uns altres, han passat molts anys i continua havent un problema que és la, eh, la, la invisibilitat de les dones en la cultura en general. Val? Tu poses en Google invisibilitat de les dones en i canvi cultura per música, per dramaturgues, per directores, i teix un fum d'articles on hi ha gent, hi ha expertes, sobretot dones, que estan lluitant perquè això siga visible. Aleshores sí que hi ha, ha un, estem fent un treball, no, no sols nosaltres com a carreixi, sinó moltes dones, estem fent un treball de, de, de, de donar canya, de, de, de, de fer-nos visibles perquè clar, eh, està passant i passa molt que, se, que, que, que es fan eh, festivals o es fan cicles de música on la participació de les dones no n'hi ha, i si n'hi ha una és és anecdòtica. No, no per exemple, eh, podem dir la del Palau, de la cançó del Palau. Vale, està clar que igual Carraixent no entra perquè és un grup de gran format, però imaginem-se que són cantautores, val? de quatre dies de festival sols n'hi ha un dia, l'últim, que és Mireia Vives i Borja Penalba, però cada dia n'hi ha dos, dos o tres artistes i no n'hi ha dones, clar. Això s'agafem les mans al cap. Aleshores, estem molt per la lluita d'això i, i, de fet, estan començant a canviar algo. De, estem enfadant, estem pegant punyades eh, uh mhm. -huh. a, a les taules i parlant en qui, en qui tenim que parlar per, per, perquè canvia. Per, per, uh -huh. I nosaltres també, vull que no, un grup ja tants anys que se pensa que ho, que ho tenim tot fet perquè portem 40 i pico anys i no és cert. Eh, continue, eh, tenim els, els mateixos problemes. De fet, els problemes ens venen des de la nostra educació musical. Eh, Mari Carme, eh, pràcticament, jo crec que si no és la primera de l'estat espanyol, sí que és la primera del, del País Valencià en tocar un instrument com el fliscor, que és molt semblant a la trompeta, jo també va, vaig tindre molts problemes en els directors, de, de, en els professors, en els mhm. companys, perquè tocàvem instruments masculins. Tot això ho hem patit. Ara igual no passa tant, però sí que vem que han passat molts anys i està clar que ara no, no mos poden dir el que mos dien abans. Xiqueta, tu vés tan a fregar i ara, això, això m'ho diuen a mi en el tribunal. Això El CES de Fliscor, quan vas, eh, vas fer CES, tot un tribunal eh, me van dir això, xiqueta, i tu, Clar, fas així? Això ara... Tu vés anar a ta casa a cuinar i a fregar? Clar, això ara no se pot dir perquè és super políticament incorrecte, i se... però n'hi ha moltes formes de dir-ho. És, és el, claro, el, el neomachismo, diguérem, o el micro... Ho dic, dic com ho dic, per a mi és masclisme i ja està. I una d'això és que tu vas a un festival, per exemple, ja no de folk o de tal, sinó de música rock, i les dones simplement som espectadores no n'hi ha dones damunt de l'escenari. I, I això hem de fer-ho visible tant les, les dones més joves que estan eixint ara, com grups de punk o grups de, com, com música folk, que entre elles pues, eh, mm, Eva Denia, que va estar així parlant en companyia meua, de Candela mhm. Ruig, també, també va estar, mm -hmm. Merche en les sis veus, són dones que estem un poc fent un projecte musical que ens agrada i, i a més reivindicant la nostra presència que no poden dir que, com els diuen, eh, no, és que se, eh, eh, les, les organitzacions dels festivals seguien per la qualitat, que en lloc que volen mm. arreglar-ho, el que fan és cagar-la més. No? És dir, però... Bueno, pues és un, una cosa també que, que, que nosaltres estem preparant un nou projecte que anem a fer-ho amb calma perquè estem <laughs> criant i això Eh, Mos lleva temps. Mos lleva temps. <laughs> Eh, I sí que volem fer un, un disc molt especial, i va ser molt, molt reivindicatiu en aquest aspecte i sobretot comptant en, en, en, en poetes, en poetes dones que tenim ahí, que ja ho anirem contant-vos un poc, mhm. de moment tampoc anem a, a, a dir més coses, però mhm. que volem fer un poc una reivindicació gran mhm. cara a les dones que se dediquen a, a la música, que fa falta. Este projecte ja té nom o, o encara no, no, està...? No, no té nom. Encara estem, pari... estem ara de gestació. De, de procés creatiu. <laughs> Està tot en bajoqueta. Molt bé, doncs eh, em sembla una excusa perfecta no? per a que pugueu tornar a Clar, la ràdio i farem un altre programa i, i bé, de moment este suposa que tindrem que posar-li ja el punt final, però agrair-vos a totes la vostra amabilitat per haver vingut així i haver respost a la nostra crida.